Thank you. Надоел ты мне, черный плут! Обжора! Живи, как знаешь. Я Котелевской, рост богатырской, черная шкурка, усы, как кутурка, а звать меня Мяу Котофей Иван. А ты кто? Я Испугался, небось. Ты где ее взял? Испугались, голубчики? Ладно. Котофей Иваныч, Котофей Иваныч, мяу, пойдем ко мне в гости. Пирогами почивать буду. Пирогами? Мяу если Танька найдется. Ну, Танька. Милости просим, Котофей Иванович. Глаза как плошки. Рыло с усами. Давай-ка сюда. Нет, не дам. Кому утку несешь? Отдай мне. Попробуйте только. Котофею, пожалуй. Кому? Котофею Ивановичу. <laughs> Да кто ж он такой? А, Покутей этот самый. <laughs> Не Котофей! Разве вы не слыхали? Он воевода, у него рот богатырь, крыло шустань, глаза что вож, когти как грабли, хвост длинный-длинный, не угодишь не руки. Нет. Нет, не слыхали, Елизавета Патрикевна как бы нам на него посмотреть? Он без подарков не принимает. Ты, Леван Соловеич, зарежь. Барана. А ты, Михаил Иванович, бычка. Быка! Неужели съест? Съест? Съест! Ну, мужка. Ступайте, ступайте. Не досуг не свать. Покутей и Фуке. испугался, как? И как пришли. Один. Дави. Нет, а нам достойнее. Не пойду. Притомился. доложи. Подарком пришли. Ступай, ступай, Косой. Thank you.